Sigo chorando low como Neto Penha Pneu pega impulso pras alturas, eu vou queimando lenha Cruzando a fronteira, pau na Maserati fumo planta, como válvula de escape Traje um no truck dealer, boquei na mochila Mensagem de primeira, contrabando de vila Os copos no escuta acelerado na Duster Jogo turbo no motor e deixo os gansos na mira Quando se perder no trago, entre perras e porros Maconha da boa, tequila e sal Controlo o B.O., desligo o farol mexicanos e Brasil Lebron, lembrou, lombrado no estúdio, bola certa tipo Lebron James Manzo com essa libriana, lombra da de ganja Sempre que eu tô fora, tá sabendo que o pai manja Ninja, já tô China com o em pequeno Aprendi com as barras fortes, o crânio no sereno Me arrependo de cada contato com veneno Jogo dados nesse game tipo Zé Pequeno Quando volta paralelo, bob cinto Quando pega na cintura, tá sabendo Tudo normal pra quem se apega Quando voa é tiro certo Vamos transmutando mescalina no deserto Vira no peiote quando bate americana, eu vou de grife Com uma tora carburando, eu grito funk de polícia Nada como retornar pro habitat Com a carteira rebolando, sem contrata assim com a atriz Minha puta de praxe, seu demônio de prada Sorvete de pistache, que acelera na estrada Na biqueira tem racha, bandoleira que chapa No voyage com meu no anzol Vendendo trago entre peras e poros Maconha da boa tem que sal Controla o B.O. Desliga o fala agora Eu tudo para Eu ponto peixe no anzol É isso, caralho <laughs> Mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Massa, massa